Ai da oi me sciata Dei gidiano mori belaiano Dei gidiano mori belaiano Ofiano make it знат да си пукнат јано душманите и моите јано и твоите Те ги дијано мори бела јано Те ги дијано мори бела јано Оф јано јано